C'est prêt euh, Avant que cette vidéo commence, euh, je voudrais un peu prévenir, euh, je vais parler d'une histoire qui m'est arrivée. du coup, je vais parler un peu genre agression verbale, homophobie, transphobique, Si t'es sensible à ça, j'ai mis un peu des timers dans la description, comme ça tu pourras voir à quel moment. Si tu veux passer ce moment de la vidéo, je comprends parfaitement. Donc voilà prends soin de toi. Bonjour à toi, c'est Mix Armand et bienvenue dans ma toute deuxième vidéo de beauté. Aujourd'hui, comme tu peux peut-être le voir, euh, on se retrouve avec un nouveau petit euh, layout, euh, setup, insérer n'importe quel autre mot anglais ici. Donc j'ai acheté une lumière, donc normalement ça devrait créer un effet plus uniforme et une lumière plus belle. Et aussi j'ai plus besoin de la lumière du jour du coup. Euh, et j'ai aussi fait un petit euh, background, euh, arrière-plan, c'est ça le mot. <laughs> voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours, c'est vraiment nouveau pour moi, mais j'expérimente avec ça, donc j'espère que ça rend bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon mini butin chez Butz, mini haul, comme on dit en, généralement. <laughs> en fait, le week-end dernier, euh, on est allé à Glasgow, donc pour ceux qui ne savent pas, j'habite euh, en Écosse, euh, au Royaume-Uni, et j'habite à Édimbourg. Et j'ai acheté quand même pas mal de produits parce que j'étais un peu excité. Donc, pour commencer, j'ai acheté ces tonnerres de chez Pixie que j'avais tellement envie d'essayer. Donc c'est des tonnerres avec différents effets, donc là on a le rose tonic qui est celui un peu apaisant, on a le rétinol tonic et le rétinol pour un effet euh, ajeunissant. Je ne sais pas comment on dit. <laughs> Et on a euh, le glow qui est le euh, favori de beaucoup de gens. J'ai essayé le glow je le mets tous les jours depuis que je l'ai, donc ça fait une semaine. Je l'adore. Ils sont tellement bons, il est tellement agréable et j'ai tellement l'impression que ma peau est genre tellement euh, lissé, enfin c'est fantastique. On a quelques produits de chez euh, Wet n Wild et on a un rouge à liquide euh, de chez NYX et on a des éponges de chez EcoTools parce que mes éponges melting NYX commencent un peu à vieillir. Donc puis aujourd'hui j'avais envie d'un peu m'asseoir, filmer vidéo, mettre un peu de maquillage ou beaucoup en fonction de mon humeur et de tester ces produits et puis à un peu. Donc voilà, alors vous m'excuserez mes cheveux c'est un peu un choix aujourd'hui, ils sont un peu capricieux. Alors pour commencer, euh, je vais appliquer cette huile euh, de chez Révolution, la Baking Oil, l'huile de cuisson, comme huile primer. Bon voilà, on est primé. Euh, <laughs> alors du coup j'ai déballé les éponges de chez EcoTools, elles ressemblent à ça, donc c'est un petit kit, on a une éponge un peu, enfin taille classique, on a une plus petite pour euh, tout ce qui est euh, ici sous l'œil. Donc je vais aller les mouiller et euh, je reviens pour appliquer le fond de teint. Je vais prendre mon fond de teint habituel, malheureusement j'ai toujours pas acheté d'autres fonds de teint. Donc le fond de teint que j'ai c'est de chez MAC, le Studio Fix Fluid. Et je suis dans la couleur NW13, que j'ai l'impression que c'est un peu rose pour moi, donc je sais pas trop. Je suis désolé, j'ai toujours pas remplacé mon fond de teint pour un fond de teint cruelty free, mais le mois prochain, promis. Ah j'aime bien cette prise en main, ça c'est cool. En plus, euh, moi j'ai que les règles techniques, du coup les règles techniques elles ont, euh, elles ont pas de base ronde. En fait j'aime beaucoup... Euh, ah c'est tellement agréable. Ah j'adore. C'est tellement chelou. Story time. <laughs> c'est tellement chelou parce que il y a genre deux semaines, j'ai vécu genre... c'est bête en plus, hein, c'est pas grand chose mais j'ai vécu genre ma première euh, agression verbale euh, homophobique, slash ambiphobique, slash transphobique, je saurais pas dire. Pour moi, c'est plus ambiphobique ou transphobique parce que c'était plus... <laughs> Bref. En fait, je m'étais maquillée euh, assez, euh, intentionnellement. Hein. J'avais j'avais un rouge à lèvres rouge sombre. Et, je me baladais main dans la main avec mon copain dans la rue. Et, il y a un, gars qui avait genre la quarantaine, cinquantaine, dès qu'il m'a vu, il a commencé à genre m'insulter, à, me crier dessus des insultes. You fucking twat, you fucking faggot, you disgusting piece of shit. Et nous, on continue à marcher, du coup, euh, j'ai pas tout entendu ce qu'il disait. En gros, il me traitait de pédale, quoi, enfin, c'était ça. Mais le truc, c'est qu'il dirigeait les insultes sur moi et pas sur euh, mon copain et euh, alors qu'on se tenait la main. Du coup moi j'ai juste tellement l'impression que c'était par rapport à la façon dont j'étais habillé parce que j'avais mis un short court, j'avais mis des collants. Je pense que c'était par rapport à ça en fait. Mais euh, moi ça m'a fait bizarre quoi parce que j'ai pas l'habitude. Bah sur le coup j'étais vachement blessé. Pour euh, mon anti-cerne, je vais utiliser le Collection Lasting Perfection dans la couleur Fair One, Fair 1. en fait j'ai découvert que le Révolution que j'utilisais depuis des mois. Ça, c'est le premier anti que j'ai acheté, c'est l'un des premiers produits de maquillage que j'ai acheté. Et euh, je trouvais que j'ai l'impression qu'il marchait pas bien sur moi, je sais pas pourquoi. Et ensuite j'ai acheté le Révolution, je pensais que ça me convenait, récemment je me suis dit, l'impression que je manque un peu de couvrance, ça me... Il me faut un meilleur anti J'ai réessayé celui-là hier, enfin, je me rends compte que je le préfère tellement par rapport à Révolution. je me sens bête parce que j'ai les délaisser pendant des mois. Enfin bref. Ouais, du coup, euh, bah après j'en ai parlé genre euh, sur Facebook et tout. Et en fait, j'ai euh, des gens qui m'ont encouragé à le signaler en ligne. En fait, en Écosse, et c'est qu'en Écosse, c'est pas au Royaume-Uni, c'est au niveau de l'Écosse, il y a, comment dire, il y a une plateforme pour signaler les, crimes de haine, en fait. Et du coup, je l'ai fait, je me suis dit que ça servirait juste pour les statistiques. Et en fait, non. <laughs> en fait, le, lendemain, <laughs> j'avais la police écossaise à ma porte qui sonnait. Et en fait, c'était venu me voir pour euh, prendre des positions <laughs> Donc j'étais un peu genre, ok, euh, je m'attendais pas à ça. Mais du coup, c'est vraiment cool parce que du coup, euh, bah, je me suis senti vraiment, euh, enfin, soutenu quoi. Je suis pas sûr si j'aime cette pointe là. Je crois que je préfère les des pointes classiques pour euh, appliquer ça, mais bon. Enfin voilà, euh, puis du coup euh, ils m'ont dit oui on prend ça très sérieusement, on va probablement garder les caméras de surveillance dans la rue, essayer de vous retrouver, tout ça. J'étais... me disais oui, est-ce que vous êtes prêts à ce que ça <laughs> aille en, tribunal et tout ça Et j'étais genre... C'était genre... inattendu pour moi, parce que j'ai pas l'habitude tellement de ça, et surtout, bah en France, je pense pas que je l'aurais euh, signalé, vous voyez parce que j'ai beaucoup trop de gens qui m'ont fait part leur expérience et que bah j'ai pas tellement envie en fait euh, genre euh, bah se refaire insulter davantage se faire moquer et tout ça enfin bref je vais appliquer un peu plus de d'anticerne pour avoir un peu plus de couvrance parce que bah voilà quoi donc voilà c'était l'histoire de de moi qui me fait un dans la rue parce que j'existe apparemment et ça gêne des gens. <laughs> je trouve ça vraiment triste parce que, enfin en vrai, euh, ça m'a, ça allait sur le coup et euh, après en y repensant, c'est vrai que ça m'a pas mal affecté. En vrai, je trouve ça tellement horrible de se dire que c'est juste parce qu'il m'a vu comme ça, que ça l'a énervé et qu'il s'est dit que j'étais plus un humain valable de respect en fait. Et je sais pas, je trouve ça horrible et je sais que c'est bateau ce que je dis et c'est tellement genre stéréotypé, mais enfin là je comprends pas quoi. Je comprends pas ce que j'ai fait. <laughs> C'est triste quand même. Ah, par contre, je suis tellement contente d'être passé sur ce sur ce anti parce que là j'ai genre. Oh, euh. <laughs> bon, j'arrête. <laughs> je vais fixer ça avec ma poudre libre euh, de Kat Von D Locket. Verrouilleux. J'ai acheté cette poudre récemment pour remplacer ma Coty Aspen, parce que Coty Aspen n'est pas fructifiée, je crois. Et en fait, je l'aime beaucoup. Mmh, j'en ai trop. Je vais faire euh, <laughs> mon contouring euh, avec cette palette de contouring de chez e.l.f. Que, bah, en fait, c'est la seule que j'ai, donc j'ai pas trop le choix. façon, le contouring et moi, là, pour moi, c'est toujours une... Je suis toujours sur le chemin, on va dire. Hein. Je vais maintenant pâtisser juste en dessous de mon contour pour essayer de rendre ça un peu plus joli. pour essayer de estomper. J'espère que je vais arriver à rattraper le coup. J'étais genre, ah, je vais contour, je vais D'un coup, je suis genre, ah mais en fait, mon visage est marron. <laughs> je vais attendre que ça pâtisse. Honnêtement, si vous vous moquez de mon contour, bah j'ai envie de dire, euh, vous avez raison. <laughs> bon, c'est pas si horrible, on va dire. Je vais mettre un peu de bronzer pour estomper un peu plus euh, mon contour, qui n'est pas très joli. Hmm. Bon, c'est pas un bon make-up day aujourd'hui. Hein. Ah bon, c'est pas grave. On va faire avec. Alors maintenant, je vais faire euh, les yeux et ça sera dans une prochaine vidéo et euh, je reviens tout de suite après pour tester le reste des produits. Voilà, alors maintenant euh, je veux pouvoir tester euh, le highlighter White and Wild. Du coup le highlighter White and Wild, celui-là c'est la couleur Precious Petals, pétales précieux. Non c'est pas... ok. Et c'est une couleur un peu champagne, je pense que ça ira très bien avec ce look. Ah, j'adore cette couleur. Il est vraiment cool cet highlighter. En plus, j'ai pas tellement d'highlighter malheureusement. Donc euh, c'est cool que j'ai pu en acheter un. je pense que je préfère... Euh, le pinceau est un peu petit <laughs> en fait pour ça, c'est con, mais il est trop gros pour euh, les yeux, mais trop petit pour le highlighter, j'ai l'impression. Oh, c'est peut-être moi qui n'ai pas l'habitude. Voilà. je vais tester le blush, du coup j'ai pris la couleur Patterson Pink, donc D'accord, il y a un pinceau. Je crois qu'il a un peu de, réflexion dedans. Je ne sais pas comment dire en français. C'est bien parce qu'il n'est pas complètement horriblement pigmenté Du coup, on peut tranquillement mettre la couleur sans avoir l'air d'un clown. Parce que ça, c'est un truc que je supporte pas. C'est les blushs beaucoup trop pigmentés. C'est infernal. Donc, joli petit blush. J'aime beaucoup la lighter aussi. Enfin, ce qu'il nous reste à tester, c'est ce rouge à lèvres liquide. Euh, la couleur Satin Ribbon, ruban satin, de euh, NYX dans leur collection lingerie. Je ne sais pas si j'ai un crayon de cette couleur, je vais voir ça. Bon, j'ai pas, de, pas de crayon, donc euh, on va faire sans. J'ai un peu peur. je vais le secouer d'abord, parce que je fais toujours ça. Ok, cette couleur est vraiment pas très opaque. Euh, euh, ok, bon. Ok. Ça devient joli à un moment ou... Ah, c'est dingue. En plus, j'en ai des... J'en ai un autre de chez NYX et je l'adore, c'est l'une de mes <laughs> formulations préférées. Je sais que je suis pas censé presser mes lèvres, mais dès que je les presse, euh, ça part, enfin... Ok, je crois que je vais arrêter parce que c'est... C'est pas possible. On va, le retirer. Je pense que je vais mettre une autre couleur, euh, peut-être mon nude habituel. Ah c'est vraiment bête parce que c'est une couleur vachement unique en fait. Ce que je sais que je de chercher, soit ça c'est une couleur qui est similaire à un nude de chez Jeffree Star, mais déjà j'essaie de moins chez des produits de chez Jeffree Star. En plus, je crois que cette couleur-là chez Jeffree Star particulièrement est assez problématique. Euh, bah, en fait, ça s'applique comme ça. Je pense que c'est le même problème. Donc heureusement que j'ai pas mis euh, le même prix. Même si c'est con parce que du coup je peux pas m'en servir. Donc euh, c'est dommage. Je vais mettre une autre couleur et euh, je reviens après. Voilà, donc j'ai fait la lèvre. Je vais euh, rajouter un peu de highlighter sur... je sais même pas comment ça s'appelle en français. Art ah, de Cupidon, je crois. du coup, je vais reprendre le highlighter. pour compléter ce look, je vais utiliser un spray fixeur. Voilà. Et je vais appliquer un peu plus de highlighter tant que le visage est mouillé. Voilà, donc le look est fini. Merci d'avoir passé un peu de temps avec moi. C'était cool, j'ai pu parler de différents trucs, notamment euh, ce qui m'est arrivé récemment. Euh, en ce moment, j'essaye de travailler sur ma positivité et tout ça. J'ai beaucoup de colère cette semaine, donc euh, j'essaye de développer ça. Et c'est pas facile. Donc, euh, si ça dit, euh, tu pourras laisser dans les commentaires un truc qui t'a fait plaisir aujourd'hui, peu importe ce que c'est. Pour moi, je pense que ça a été euh, pouvoir consacrer du temps à créer ces vidéos et faire du maquillage, ça c'est un truc qui me plaît beaucoup. Merci d'avoir passé du temps avec moi encore, et je te dis à bientôt. Ciao